quiero ser nadie, quiero ser yo Valerme por lo mío y dejar mi sello Quiero ser yo mismo, quiero mi voz Vestido en carne y hueso para seguir mis huellas No quiero ser nadie, quiero ser yo Valerme por lo mío y dejar mi sello Quiero ser yo mismo, quiero mi voz Vestido en carne y hueso para seguir mis huellas Con calma de Mahatma, la dama me visita Las ganas que me salgan de matar por esto Manhattan no me llama, ya me queda chica Con cara que me encanta para el segundo puesto Soñé con verme real, debí ser una corona Dejando toda mi víscera pa' que sonría Que valga todo el esfuerzo y la fuerza me emociona Sonando cualquier zona, sonando mi liga Cansado de tirar la mierda el costado ¿Quién está a mi lado para que comprendan Quedando en offside, vivo adelantado Ya no me preocupa que nadie me entienda de artista y por eso lo hago Por amor a la pista manejo hasta doblado Veo letras escritas siempre en todos lados Con mis ojos, mi vista, visitar mi pasado ¿Quién puede jugarme sin usar mis llantas? Y a veces caigo un llanto y nadie lo sabe ¿Quién puede cantarme como a mí me encantan? Ya no me distraigo por la misma llave Ya ves que si llueve después sale el sol Ahora nadie puede seguir mis pisadas Quizás envolver entera el corazón Cuidar mi razón sin ser lastimada Escribí por mí, por mí Esto mérito tenés Si vale dos pesos eso no lo ves Y quedaste preso de la estupidez que impide el progreso ah, La carne sigue al rojo vivo Vivo por mi madre y por mi sangre Cuando depender de perderse sabe La vida es un examen pero divertido Estoy obsesionado por vivir la mía Con cualquier calor, con mañana fría Día como hoy, puede que me altere Pero no sabía, en toda la ciudad llueve no quiero ser nadie, quiero ser yo Valerme por lo mío y dejar mi sello Quiero ser yo mismo, quiero mi voz Vestido en carne y hueso para seguir mis huellas No quiero ser nadie, quiero ser yo Valerme por lo mío y dejar mi sello Quiero ser yo mismo, quiero mi voz Vestido en carne y hueso para seguir mis huellas ¿Vas a hacer preguntas? Tengo muchas cosas interesantes para decir. ¿Quieres que te haga preguntas? No, ya no. Apaga eso.